Intro One. Ayos ni ko na di lang may kuratawa ҳавои гузаштара дубора ду фаромӯш кун камтарак мон мерасем ду каса да мақсад чӣ хеле орзу кардем ҳамаш мешавад сад ту дабари маи ман дабарӯз метамзе боварӣ дорам беш намекин на фиреб мегузарад ҳам азоб гузашта да ёд мон мехом қатид бошум лабалаб да таи бурун ай ҳусни ягона дилам мехӯрад аваз куҷое дилбар теле ту дастнур аст аз ҳусни ягона ки ҷои дида қишоқи маи дазимистони хунук дувдугар маи даусмони кабуд ай ҳусни ягона дилам мехӯрад аваз куҷои дилбар тели ту дастнор аст маро мекушадо нигоҳи оташин биё ту канорам аз гапи мардумон натар аз ҳусни ягона